Je sors du bureau de mon chef. Il a été très clair. Michel, le monde se transforme. Nous ne pouvons pas rater le coche. L'avenir, c'est le digital. Ouais, c'est pas une mince affaire. Et puis, ça veut dire quoi d'abord En tout cas, dans mon entreprise, ils ont pris les devants. Ils m'ont aussitôt doté de tous les équipements indispensables et depuis, je n'arrête pas. Je mail, je chat, je tweet, je poste, je like, je mentionne. Du coup, de peur qu'on ne sature un peu, dans mon entreprise, ils nous ont libérés. On peut travailler où on veut, quand on veut, comme on veut. Hé, je suis là Et ça, ça fait du bien. Même si parfois, c'est pas facile. Mon chef m'a dit que le digital, c'est d'abord une affaire d'attitude. Alors, j'ai fait une recherche sur Google et je pense avoir bien compris de quoi il s'agit. J'ai travaillé ma geek attitude. Depuis, je sens que c'est bien. Je me sens chaque jour plus digital. J'espère que mon chef est content de moi et que j'aurai ma prime de digitalisation, le dernier iPhone, un robot chien, un cyberassistant, un drone.